Das behauptet ja auch keiner. Aber solange wir Verkehrspolitik nur für Autofahrer machen, werden die Probleme lediglich schlimmer. Fahrscheinfrei hingegen macht den Nahverkehr attraktiv, entlastet die Straßen und senkt die Sanierungskosten. Es ist damit Teil der Lösung.